Pet društvo, Mislite, mislili ste da će biti bez kiše ovaj puta. Haha, <laughs> drage su oblak još uvijek prati. Sva sreća nisam uzeo za kameru. Kupio tako da ću kameru sad morat spremiti. varno se mora također spremiti. I kišni čovjek vozi po kiši. Adiós.